大家好，呢部就係 M2 嘅 MacBook Air 啦。咁我哋開箱嚟睇下，AOS 到貨嘅包裝係咁。嗱，包裝盒嘅長、寬、高咧分別就係三十七點五、廿八點五同埋七點五 CM 嘅。開啦，呢款係側切式全開一百八十度入盒嘅設計。 星光色包裝盒嘅設計似乎係 Apple 信仰嘅一部分，要簡單環保又夠保護力嘅，就梗係要花多啲心思啊！點先至係一個 good 嘅包裝 design？Apple 個答案就喺個盒度，用個盒嚟話俾大家知。呢款接嘅方法似乎只有呢個位置有開口位，可以將 MacBook Air 放入呢個包裝度。 喺包裝第一個印象咧，通常係幾主觀嘅，而且觀感呢樣嘢咧一定係人人唔同嘅。我覺得都 OK 嘅，大家覺得咧？除咗呢個開合位，入機盒嘅位置咧就喺呢個背面嘅邊位，啊，用張同色嘅膠紙黐住嘅。另外一邊亦都貼有相同嘅貼紙。另外會見到所有有鋰電池產品嘅包裝都會有呢個咁嘅標籤，咁係追求呢個平衡啊，定係美學上要貼多張咧？ 另外一邊係冇切口位嘅，嗱，亦都有可能係加強邊位嘅保護啦。機盒有層透明嘅膠膜包裝住，兼有手拉位，方便撕開透明膠膜。新機盒面就印上 M2 MacBook Air 嘅特點。盒嘅 size 係大約長三十三点四 cm。 宽度就系二十四点三 cm，高度就系六点七 cm。耶，张相。各位网友好，我系杨周龙，今日同大家开箱睇呢个 MacBook Air。 噔噔，擺度先呢個咩啊？好，去呢度張紙。嗱，我哋咁樣開嗱，耶，開箱喎，咁樣吊起，係咁樣攞起啊。耶，係咁樣喎。哦，哇，有個蘋果喎、標誌喎，真係～ 機身係用主食紙包住，膠贴位有壓印，似係热熔式融合。面盒內有個曲曲。MacBook Air 字嘅顏色有對應機身。嚟張大合照先。有 M2 MacBook Air 啦。Model number 係 A 二六八一。USB C to Mac A 3連接線。Part number 就係 A 二三六三，兩米長，星光色。 电源转换器 part number 系 A 二五一八，系六十七 w a t 瓦 USB C 一百至二百四十 w a t 瓦。三脚十 number 系 A 一五五六，零至五十 percent 充电只需三十分钟。 好，咁呢個開箱。

開機好快喎，好快有張紙，張紙可以攞開喎，已經係 hello 啦，已經係 hello 啦，嗱。 重點係要講三次嘅，快就係一個重點。一開機已經係 hello 咯喎， <laughs> 一開機已經係 hello 咯喎，咁快嘅？又要揀 language。 拣字体，拣呢个 language。Use e n 佢讲啊 s e r i 啊。讲完 Hello 之后就系呢个画面啦。开始设定 Step One。如果要以繁体中文为主要语言，请按下 Return 键。哦，识讲广东话喎。To use English as the main language. press the return key. To use British English as the main language, press the return key. 若要以简体中文作为主要语言，请按下 Return 键。日本語を使用するにはリターンキーを押してください。如果要以繁体中文作为主要语言，请按下 Return 键。To use Australian English as the main language, press the return key. To u Step e English as h main language, r e s s two h e return key. Step t 系选择国家或地区，Select country or region，就显示书写朗读语言，Write and speak language。Step three 辅助使用，Accessibility。Step four 选择 WiFi 网络，Select WiFi network。Step five 资料与私隐，Data and privacy。哇，好似好长，会唔会有人认真睇晒佢噶？ Step six 資料系統轉移輔助程式 Migration Assistance 有得揀 Mac 或 Windows。Step seven 用你的 Apple ID 錄音。Step 8 h Apple ID 保安入電話號碼，即係雙重認證用電話號碼收曲。Step 9 i n e 同意 iCloud 及 Apple ID 條款。 Agree iCloud and Apple ID terms. Step 10建立电脑账户 Create computer user account. 这个 step 好重要嘅，入嘅资料一定要记实啊。要入全名、账户名称、密码、提示密码同选择是否允许 Apple ID 从设置密码。 Step Eleven，iCloud Drive 鎖匙圈 keychain 可以揀選稍匙設定。Twelve 尋找用嘅時候需要 Apple ID。Thirteen 啟用定位服務，Enable Location Service。Fourteen 定位服務與私隱，Location Service and Privacy 是否啟用定位服務？ 如果揀咗否，畫面上就要確認多次，遲啲先再開啟亦都得嘅。Step fifteen，選擇你的時區。Snap your timezone。要確認是否開啟定位服務，可選啟用定位設定或手動設定。手動設置時區就喺呢一度揀選。 都好容易就揀到時區。Step sixteen，分析選項，analytics options，即係 share 電腦上面嘅資料俾蘋果分析咯。即時決定唔到都可以唔揀住嘅。Step seventeen，熒幕使用時間，screen time。Step eighteen，启用 Siri，可以选择启唔启用。 Step nineteen, iCloud Drive. Step twenty, 案保險箱磁碟加密。Follow foot and quick m a t h o d s Step twenty-one, Touch ID. Step twenty two, Apple Pay. Step twenty three，选择外观 Appearance Settings。终于都设定晒啦，依家就进入咗 M two MacBook Air 嘅全新操作版面。咁一揿左上方個 Apple icon，睇一睇关于此 Mac，望下里面关于此机嘅资讯先。 哦，fans Apple，so magic，睇到有啲資料唔同。Display info 顯示係十四寸嘅 Liquid Retina，啊大家冇聽錯，佢顯示係十四寸啦。睇翻 Apple 嘅資料顯示，M2 MacBook Air 嘅顯示器係十三點六寸 s 0 b i t c o l o r 即係十億色彩。依家變咗十四寸，14英寸，yeah，係咪特別版呢 s p e c i a l edition？ 依家就 set up 好曬部 M2 嘅 MacBook Air 啦，搞掂曬，我哋就攞上嚟睇下啦。嗱，終於 set up 好曬啦，yeah！電池即情況仲有七十七個 percent 啊，好多謝收看。嗱，咁就下條片見啊，係咁多。